埼玉県朝霞市より参りました朝霞高校若木明と申します高校時代の在校生と卒業生で構成されています千葉さこいは初の参加となりますご声援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします2019若き駅 重い貫き今ここに 诶呀